Светят звезды из глубин небе. Хороший, ты меня услышишь, Эту песню я пою сейчас тебе. Друг хороший, ты меня услышишь, Эту песню я пою сейчас тебе. целый глазах тревожных. час на берегу крутом Не смотри, ты так неосторожно, Я могу подумать что-нибудь не то. Не смотри, ты так неосторожно, Я могу подумать что-нибудь не то. и другие встречи. Годом пробегут года, но вот этот тихий теплый вечер мы с тобою не забудем никогда. Но вот этот тихий теплый вечер мы с тобою не забудем никогда. Толя следующую включает или предыдущую песенку?